暇かけた分だけ心こもるからうまくて当然さお弁当春夏秋冬好きに詰めよう見ているだけでも楽しいよ 自分で食べてもうまいけど誰かに作れば笑顔が咲くよこだわろう 弁当食べれば伝わる思いやり言葉以上 味だよ、hey! こだわろう思いのまま君と僕のスペシャル きれば満んだできれば満んだお弁当ごちそうさまでした